Cześć wszystkim! Witam w moim wideo CV, gdzie w 3 minuty streszczę 3 lata swojego życia. Zadanie niemal niemożliwe, ale takie lubię najbardziej. Szybki skrót o mnie. Mam 22 lata, studiuję na pierwszym roku studiów magisterskich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Całą sobą wsiągnęłam w dziennikarstwo i to też studiuję. W swoim środowisku pełnię wiele różnorodnych funkcji, a w tym filmie zdradzę Wam ich 5. Numer 1. Jestem studentką. Na swojej uczelni angażuję się na wiele różnych sposobów. Uważam, że trzeba dbać o swoje podwórko, dlatego już na pierwszym roku dołączyłam do Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego. Kierowałam też zespołem jako wiceprzewodnicząca. Dodatkowo już drugi rok angażuję się w działania samorządu ogólnouczelnianego, gdzie głównym terenem moich działań są media, szczególnie podczas naszych juwenaliów w maju. Koordynowałam w tym roku pracę zespołu dziennikarzy, współprowadziłam fanpage Kortowiady oraz zorganizowałam Zumbę na ponad 1300 osób i znów pobiliśmy rekord. Swoje miejsce miałam również w Radiu Uniwersyteckim UWM FM, TV Kortowo oraz Zoom na UWM jako prezenterka. Lubię kamerę bardzo i podobno mi to wychodzi. Przez rok działałam również w ISAC, gdzie prowadziłam wywiady internetowe z ludźmi różnej maści, chętnych przyjechać na wymianę do Polski. No, to punkt pierwszy mam za sobą. Numer dwa. Uwielbiam tańczyć. Zazwyczaj nie czekam, aż mnie gdzieś zaproszą, tylko sama szukam miejsca, gdzie mogłabym się realizować. I tak, dwa lata reprezentowałam uniwersytecki zespół pieśni i tańca Kortowo, ale większego bakcyla złapałam w grupie estradowej Flame, z którą jestem trzy lata. Prócz tańca realizowałam się doraźnie jako menadżer grupy. Zrobiliśmy dwa duże spektakle Burleskę oraz Alicję w Krainie Czarów, a w każdym byłam solistką. Potrafię też śpiewać. Za sobą mamy około 100 pokazów w kraju, 8 za granicą, w tym Hiszpania i Francja, a dodatkowo coraz częściej zobaczyć nas można w telewizji, na przykład w Tańcu z Gwiazdami, gdyż nasza liderka w tamtym roku podbiła karnawał w Rio de Janeiro. Numer 3. Modelka. A dlaczego by nie? W tej płaszczyźnie dopiero się uczę i zbieram doświadczenie, ale tempo, z jakim się rozwijam w tej branży jest zaskakujące. Współpracuję z Galerią Warmińską na pokazach mody, Akademią Urody Brigitte, Make-upownią oraz magazynem Made in. Numer 4. Portal wydarzy się.pl. Kocham to, co robię. Pracuje dla portalu, który ma ponad 110 tysięcy fanów w 15 województwach w całej Polsce. Pisze dla nich artykuły, które czyta cała Polska. Kierowałam też zespołem kreatywnym i byłam redaktor naczelną. Dzięki portalowi miałam okazję rozmawiać z Nikiem Wójcicem, Robertem Cialdinim, Ewą Mingę. Aktualnie koordynuję portal w Olsztynie, a naszą pracę możecie zobaczyć między innymi ostatnie trzy lata były najlepszymi w moim życiu. Podczas tego okresu nauczyłam się zarządzać sobą w czasie, łączyć różne płaszczyzny w sposób, który się sprawdza. Odkryłam swoje powołanie. Potrafię mówić o sobie, że jestem ambitna i przedsiębiorcza. Wierzę w ludzi, uwielbiam z nimi pracować. Kocham też kawę na mleku bez laktozy, chwilę wytchnienia w ulubionej kawiarni tylko z książką i moim kalendarzem. Ten rok był naprawdę niesamowity. Już nie mogę doczekać się kolejnych.